你好，我是小夫。前几天，苹果公布了下一代苹果表、第二代 AirPods Pro 和十四代 iPhone 产品线。与之前的传闻一样，iPhone 十四和十四 Plus 继续沿用了 A 十五芯片，而 iPhone 十四 Pro 和 Pro Max 不光升级到了 A 十六芯片，换用了四百十主摄像头，还重新设计了刘海。我明白了，这设计师在暗示我们，苹果要完。各位怎么看 iPhone 的新刘海呢？可以接受的请扣一，不能接受的请扣二。 我反正已经脑补出了下一代 MacBook 的屏幕。从目前苹果公布的信息以及网上泄露的跑分来看，A 十六芯片专注于进一步优化功耗，而不是提升性能。iPhone 十四系列的 A 十六与 A 十五混搭，也能从侧面反映出来，A 十六的性能相比于 A 十五可能不会有明显的提升。而发布会上，为了强调 A 十六的优势，苹果除了继续鞭尸骁龙以外，这次还不惜拿出二零一九年的 A 十三进行对比，感觉苹果有点没活了。 这期视频咱们不谈选购，我想从架构的层面来简单聊聊 A 十六芯片，顺便展望一下未来的 Apple Silicon M 三的配置。咱们先简单回顾一下 A 十六的参数。A 十六采用 TSMC 的四纳米制程，核心配置方面依旧是传统的二大四小 CPU、五核心 GPU 和十六核心实际引擎。其中两个大核 CPU 相比于 A 十五上的 Avalanche，能耗降低百分之二十，GPU 带宽增加了百分之五十。 神经隐形算力接近十七 TOPS。从 Geekbench 泄露的跑分来看，A 十六的单核得分是一千八百七十九分，相比于 A 十五的一千七百零七分，提升了大概百分之十。同时，A 十六的大核主频由上代 A 十五的三点二三 G 赫兹来到了三点四六 G 赫兹。我猜这百分之十的单核性能提升，主要就是靠 A 十六大核的高主频实现的。而 A 十六的多核心得分则与 A 十五几乎持平，这我就有点看不懂了。 难道 A 十六的小核性能不升反降？如果这个多核得分是准确的话，那我猜苹果可能为了照顾 iPhone 十四 Pro 的长亮显示与续航，刻意将 A 十六的小核限制在了较低的频率。此外，从 Geekbench 的跑分页面来看，A 十六小核的一级缓存和二级缓存与 A 十五一模一样。在考虑到 A 十六芯片的 NPU 性能相比于 A 十五提升幅度不大，我大胆的猜测一下，A 十六的 CPU、GPU、NPU。 甚至恶意缓存是从 A 十五直接复制粘贴过来的。A 十六的性能提升应该是通过 TSMC 的四纳米工艺实现的，而不是全新的架构设计。另外，A 十六采用的四纳米制程，也就是 N 四节点，与 A 十五的 N 五 P 其实都是 N 五节点的进阶优化版，设计上互相兼容。所以这次 A 十六至少在 CPU、GPU 和 NPU 层面，可以认为是 A 十五的超频版。当然了。 A 十六也不是全部照搬 A 十五，相比于 A 十五，A 十六升级了 ISP，更新了内存控制器。我猜 A 十六增加的十亿晶体管应该就是在 ISP 和内存控制器上。而发布会上宣传的 GPU 带宽增加百分之五十，其实就是通过 LPDDR5 内存实现的。A 十六应该是换用了 M1 Pro 同款的 LPDDR5 六千四内存，带宽五十一点二 GB 每秒，相比于 A 十五的三十四点一 GB 每秒，正好是一点五倍。 整个 SOC 的内存带宽增加百分之五十，GPU 带宽自然也跟着增加了百分之五十。相比于前面几代芯片，A 十六的提升着实比较有限。众所周知，Apple Silicon M 二的 CPU、GPU、NPU 沿袭自 A 十五。按照这个思路看的话，下一代 Apple Silicon M 三系列或许会是专注于优化能耗的芯片。苹果的这种策略让我想起了早年的英特尔 TikTok 模式。苹果版的 TikTok 或许是这样的。 在 take 阶段专注于优化芯片功耗，talk 阶段更新 CPU、GPU 和 NPU 架构。当然了，也不排除 Apple Silicon M3 直接跳过 H6 与 H7 共享设计的可能性。总的来说，十四代 i p h o n e 的重心似乎是用户体验和软件生态。不过在这里提醒一下各位，这次发布会中重点宣传的 SOS 功能，目前仅限美国和加拿大，而且似乎只有前两年是免费的，两年之后可能需要用户自己续费。 有没有安吉星那味儿呢？好了，以上就是本期视频的全部内容。如果你觉得我做的还不错的话，欢迎点赞、转发、关注。你的支持是我做视频的最大动力。我是小夫，咱们下期再见。